Բարև ձեզ։ Մինչ այսօր մենք խոսացել ենք տարբեր արժեքների մասին, ուրեմն string-երի մասին, հա, տեքստի մասին, թվերի մասին եւ boolean-ի մասին։ Հիմա եկեք շարունակենք այդ boolean-ների մասին խոսալը։ Ուրեմն կոդի մեջ շատ հաճախ մենք կուզենանք արտահայտենք եթե կոնցեպտը։ Օրինակ, պատկերացեք դուք փորձում եք միտեղ login անեք, հա, Երբ կարելի է ենթադրել, որ այնտեղ հետևը կոդի մեջ ինչ որ լոգիկա կա գրված, որը համատում է ձեր գրված, ասենք username-ն ու password-ը, հա, parole-ը, ինչ որ մի ուրիշ parole-ի հետ, որը ինքը ունի ինչ որ միտեղ գրանցված, հա, ինչ որ բազայում։ Եվ եթե նրանք ուրեմն համընկվում են, նա ձեզ թողում է ներս կայքի։ Իսկ եթե ոչ, նա վերադարձ նա ինչ որ բան է գրում, հա, որ չէ սխալ username կամ password եք գրել, խնդրում եմ նորեն նորեն գրեք, հա, ինչ որ տես մի բան։ Այսինքն այդ եթե կոնցեպտը շատ կա, կամ երբ որ դուք խաղում եք ինչ-որ մի վիդեո խաղ, չէ, ու ասենք Mario-ն թռնում է, մենք պետք է հասկանանք, եթե Mario-ն ուրեմն դիպչում է այդ բլոկին, ուրեմն բլոկը պետք է ձայն հանի։ Եթե չի դիպչում, ապա այդ ձայնը պետք չի հանել։ Այսինքն ամենտեղ մենք կարող ենք պատկերացնել կոդերի մեջ կարող են այս կոնցեպտները լինել, այս եթե հասկացողությունը։ Ինչպես կարելի արտահայտվել արտահայտել եթե հասկացողությունը ուրեմն կոդի մեջ։ Ըմենակ։ Ամ եթե գրում ենք այսպես, ուրեմն եթե բառը անգլերեն դա if-ն է, if։ Դե եկեք գրենք if։ Եթե։ If-ից հետո բացում ենք ուրեմն փակակիցներ, նրանց մեջ Սա իմիջայոց if-ը ֆունկցիա չէ, բայց մի քիչ նման է իր ստրուկտուրայով։ Ուրեմն Փակագիծների մեջ մեզ պետքա boolean արժեք տալ։ Այո կամ ոչ։ Ու եկեք օրինակ ասենք true, այո։ Դրանից հետո ուրեմն այս սա չենք տեսել, բացում ենք, ուրեմն այս խոճուճ փակագիծը եւ փակում ենք խոճուճ փակագիծը։ Սա ստեղծում է բլոկ, կոդային բլոկ։ Ստեղ մենք կարող ենք ինչ որ կոդ գրենք, alert բարև ձեզ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ եթե սա սրա արժեքը true է, ապա այդ ժամանակ այս կոդը կաշխատի։ Հիշեք, որ կոդը վերևից ներքև է աշխատում, այսինքն ինքը կփորձի, եթե կոդ գրած լինի ստեղ let x, հա, սկզբից սա կաշխատացնի, հետո եթե սա true է, ապա այս բլոկի մեջինը կաշխատացնի, հետո կաշխատացնի մնացածը։ Եթե սա false լիներ, այսպես։ Սա սկզբից սա կաշխատացներ, հետո սա կաշխատացներ, բայց կհասկանար, որ օ-օ, false է, կթռներ այս բլոկի վրայով եւ կշարունակվեր։ Կշարունակեր մնացածը աշխատացնել, okay։ Ինչու է սա կարևոր։ Դե եկեք մի հատ օրինակ տամ, որ հասկանաք։ Պատկերացրեք, ուրեմն եկեք prompt-ը օգտագործենք, let no x prompt uh, how are you ինչպես եք, կամ հա, հա, how are you, ահա, x, Ուրեմն հետո user-ը մենք կգրենք ինչ-որ մի բան, ասենք թե գրեցինք good։ Եթե գրեցինք good, մենք պետք է համեմատենք x-ը good է թե չէ, չէ՞։ Եթե x-ը լինի good, ապա եկեք գրենք վայ ինչ լավ է, վայ ինչ լավ է։ Տենց բան, okay։ Հետո կարող ենք ասենք if x-ը հավասար չի good-ին, Այդ ժամանակ կարող ենք ասենք վայ բալա ջան ինչ եղավ։ Հա, ինչ որ տես մի բան։ Ա, okay, եկեք աշխատացնենք սա։ Ուրեմն how are you? Եկեք գրենք good։ Okay։ Վայ ինչ լավ է։ Okay։ Մա նույնից աշխատացնենք։ Not good։ Հմ։ Վայ բալա ջան ինչ եղավ։ Խնդրեմ։ Այսինքն այդ կոնցեպտը եթեի արտահայտվում է այս if բլոկերով, okay? Ամ հիմա բացի դրանից, որ մենք կարող ենք ուղակի if ասել, եթե մենք կարող ենք գրել else else ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, եթե սա չեղավ, հակառակ դեպքում, else-ը նշանակում է հակառակ դեպքում։ Հակառակ դեպքում այս բլոկն եմ ուզում որ աշխատի։ Էլի, այս խոճուչ բաները ստեղծված են զուտ, որպեսզի մենք հասկանանք սկիզբը ուրա բլոկի ու վերջը ուրա բլոկի, okay? Այսինքն if-ի համար, եթե սա true է, կաշխատացվի n ինչ որ գրված է սրա եւ սրա մեջտեղը, այսինքն այս կոդը։ Հակառակ դեպքում n կոդը, որ մենք այստեղ կգրենք, alert y y y y y, ինչ որ sense մի բան, Okay? Այսինքն, եթե հիմա այս դեպքում, ուրեմն սա կբացի պատոհան user-ը ինչ-որ բան կգրի, կմտնի x-ի մեջ, x-ը կստուգենք, եթե x-ը good է, alert կանենք, վա ինչ լավ է։ Հակառակ դեպքում, այսինքն երբ որ սա false լինի, հակառակ դեպքում, մենք կմտնենք ստեղ և alert կանենք, վայ, վայ, վայ, եկեք փորձենք։ Okay, how are you? Good. Բա ինչ լավ է, okay? Այսինքն այս առաջին տարբերակը աշխատեց, չէ՞։ Հիմա եկեք մի հատ էլ աշխատացնենք not good, հա։ Այս անգամ վայ վայ վայ գրեց։ Այսինքն այս երկրորդ տարբերակը, հա, աշխատեց։ Okay։ Okay, okay, շատ բարձ, հեշտ է։ Իսկ հիմա նայեք, պատկերացեք մենք ուզում ենք ստուգենք մի քանի տարբերակ։ Ուզում ենք ստուգենք, եթե x-ը good է, կամ if x-ը եթե very good է, այդ ժամանակ alert ենք անում, օ, վայ, ինչ լավա, ինչ-որ տանց մի բան, ես իմ, Եվ հակարակ դեպքում, այսինքն եթե if s-ը չեղավ, s-ը չեղավ, նոր ուզում ենք ասենք վայ վայ վայ վայ վայ վայ։ Նայք ինչ կարող ենք մենք անենք։ Կարող ենք ասենք հետևյալը, else if, հետո else, alert, y, y, vui, vui։ Ուրեմն նայեք սա ինչա նշանակում։ Եթե x-ը հավասար է good-ին, այսինքն սա եթե true է, ապա այս առաջին բլոկը կաշխատի ու վերջ։ Կհասնենք ստեղ ու կշարունակենք, okay։ Եթե սա չեղավ, հակառակ դեպքում եթե սա լինի, Այսինքն, երբ որ սա չի լինում, ստուգվում է սա։ Եթե սա լինում է, սա կաշխատի, եթե սա չի լինում, նոր հակառակ դեպքում կլինի սա։ Եվ այսպես մենք կարող ենք բավականին մեծ if տտ, else if տտ, else if տտ ու տենց տարբերակներ ստուգենք, միջև հասնենք այդ վերջին տարբերակին, else-ին, որ կասի, օքեյ, ոչ մեկը չբռնեց, թող ես լինի։ Okay, եկեք փորձենք։ Ուրեմն run ենք անում։ Ուրեմն եթե good անենք, կստանանք y ինչ լավ է։ Այդ եղավ այս առաջին տարբերակը, հա, սա աշխատեց ու բրցանք վերջացավ։ Եթե մենք գրենք very good, ահա, օ, վայ ինչ լավ է։ Այսինքն, այս մեկը չեղավ, անցավ սրան։ Այս մեկը ստուգեց, այս մեկը եղավ եւ իր ուրեմն բլոկը աշխատացրեց։ Եվ դրա համար մենք տեսանք օ, վայ ինչ լավ է։ Իսկ եթե մենք գրենք ինչ որ ուղղակի խառը տեքստ, Ուրեմն վայ վայ վույ վույ։ Ինչու վայ վայ վույ վույ, որ այդ խառը տեքստը ոչ good է, ոչ very good է, հակառակ դեպքում նա աշխատացնում է ուրեմն այս վերջին բլոկը։ Այսքան բան։ Հիմա այս boolean արժեքը մենք կամ կարող ենք sense գրենք, կամ կարող ենք sense գրենք, կամ կարող ենք ոնց ասեմ, փոփոխական ստեղծենք, որի մեջ դնում ենք x-ը հավասար է good good եւ այդ z-ին ուրեմն փոխանցենք ստեղ Տեսնում եք, որ նույն բանն է ստացվում։ Հա, այս դեպքում։ Այս դեպքը եւ այս դեպքը նույն բանն է, չէ՞։ Մենք տարբեր ձևեր ենք գրելու։ Ուրեմն հիմա ձեզ հարց կծակի, բա ո՞նց գրեմ, հա, ճիշտ վարիանտը ո՞րն է։ Այս բանին ուղակի դենց գրեք միջև կոդը ձեր աշխատի եւ անի այն ինչ որ դուք ցանկանում եք։ Ինչպես դասավորել կոդը, հա, ինչ փոփոխականներ օգտագործել, ինչ անուններ տալ, ոդեր իրանց դնել եւ այլն, դա ընթացքում կգա։ Այս պայն ուղակի աշխատեք միջև այն պահը եւ կոդը կանի այն ինչ որ դուք ուզում եք, միջև ձեր միտքը ուրեմն աշխատում է։ Ամ շատ բարձ, այդքան բան։ Շուտով կհանդիպենք։